te procura Estou encantado de te conhecer Estou fascinado, iluminado Quando te finjo de nada Dar saber un poco de ti, un poco de mí Porque de nada vamos todo a nosso jeito yeah. encontrarte estou encantado, encantado oh, oh. Desde que conheci, é fascinado, iluminado Quando te vejo do nada Estou aqui para te dizer oh, yeah. Apaixonado por você o só rosa não chega, não basta Lê, lê, lê, lê, lê Ele vai é nos ver O comando porque O já, já, já sei Só sei que nada não sei Blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá o amor dos meus amores não existe, não permanece Oh, já, já, já sei yeah. Quando me recordo da aventura sentimentais Quando me lembro dessas vidas bonitas Não vou dançar, não comportei Bonita, linda, querida ah. yeah. lovers For my lady Reggae lover My lady Oh my mama Reggae Reggae lover canta conhecer Fascinado e nada quando eu vejo de nada Mas também não pouco de ti, um pouco de mim Porque de nada é pra mostrar do nosso jeito Estou aqui para dizer apaixonado Apaixonado por você Uma só rosa não chega, não basta E vai lá saber O comando porque Só sei que nada não se Já, já, já, já, já Everywhere